În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a vizualiza. Pentru mine, după cum te-am obișnuit pe harta mea mentală, a vizualiza este a-ți fi clar ceea ce îți dorești. Eu am 43 de ani și acum o săptămână, la un curs de Reborn cu Grațian Sonu, și Teodora Stoica, mi-am dat seama că, eu, că mie nu mi-e clar ce-mi doresc. Și mm, am, uh, cum să spun, ascuns uh, ceea ce îmi doresc ca într-o ceapă uh, inima cepei, știi? Cu multe, multe foi deasupra și acum dau câte una jos și vizualizez ceea ce îmi doresc. Pentru tine ce înseamnă a vizualiza? Ciao!